Mendeley Reference Manager trabaja con dos versiones. Una es la aplicación de escritorio que instalamos en el ordenador y la otra está disponible en un entorno web, accesible desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet. Ambas versiones presentan interfaces muy similares y permiten citar, gestionar las referencias y visualizar los PDF. Las dos versiones se estructuran de la misma manera. En la parte izquierda se encuentran las opciones para organizar y visualizar la colección. Y también los grupos a los que perteneces. En la parte central están todas las referencias y documentos de tu biblioteca. En la parte derecha podrás visualizar la información bibliográfica de la referencia que selecciones y editarla si es necesario, haciendo clic en cada uno de los campos. Como veremos, se pueden incorporar referencias tanto desde la versión escritorio como de la versión web. La biblioteca personal es la misma en ambas versiones, ya que la sincronización se realiza automáticamente. Para acceder a la biblioteca de Mendeley Reference Manager versión escritorio, simplemente abriremos la aplicación instalada en nuestro ordenador. En cambio, en la versión web, la biblioteca personal se encuentra disponible en la opción Library. Este es un resumen de las características principales de las versiones de Mendeley Reference Manager. Si quieres ampliar información, puedes consultar la guía de uso de Mendeley en la página web de la biblioteca. En el próximo vídeo veremos cómo incorporar referencias y documentos a nuestra base de datos personal.